Salam sejahtera semua. Dalam video ini saya ingin menerangkan sedikit tentang fungsi uh, quiz assignment dalam Google Classroom. Seperti mana yang kita tahu dalam Google Classroom kita dapat buat quiz yang dijana melalui Google Form. Sebelum saya teruskan uh, cara nak buat quiz tersebut, perlu diingatkan bahawa terdapat beberapa fungsi yang hanya wujud dalam uh, Google Classroom yang didaftarkan oleh organisasi seperti sekolah ataupun universiti kalau anda daftar Google Classroom menggunakan akaun peribadi uh, tanpa dalam G Suite umpamanya maksudnya anda akan ada beberapa fitur ataupun fungsi yang tidak wujud dalam personal uh, classroom tapi tak apa nanti saya terangkan uh, buat masa ni kita belajar dulu macam mana nak uh, buat quiz assignment so pergi ke create tekan quiz assignment lepas klik uh, quiz assignment akan nampak ni page ni Ah, nampak tak automatic dia ada keluar blank quiz guna Google Form dan jika anda gunakan account Google Classroom sekolah ataupun universiti umpamanya akan ada fitur ini, fungsi ini grade importing kalau anda create Google Classroom gunakan account peribadi, fungsi ini tidak wujud malangnya ah, Google belum dapat tambah fungsi ini dalam ah, Classroom personal sebab Uh, bila kita nak gunakan grade importing ni kita kena pastikan nama yang dalam classroom dengan nama dalam Google Form tu sama so agak sukar kalau kita tak ada satu uh, account Google Classroom yang didaftarkan melalui sekolah ataupun universiti tapi tak tahulah nanti pada masa depan mungkin uh, Google akan tambah fungsi ni untuk account-account uh, classroom peribadi apa pun kita cuba dulu sebelum kita tukar apa-apa setting di sini kita pergi buat quiz dulu tekan blank quiz tu Okey, umpamanya kita buat dah satu quiz one, Okey, bagi sedikit deskripsi lepas tu anda akan nampak soalan uh, multiple choice uh, checkbox, checkbox semua ni ada pilihan jenis-jenis uh, soalan kalau nak senang kita gunakan multiple choice sebab quiz biasanya kita buat multiple choice kan so tanyalah beberapa soalan uh, contohnya saya buat macam ni Okay, bagi sedikit option kurang-kurangnya tiga lah kan Okay, kalau nak bagi 4 pun boleh nampak tak bila kita tekan ke dalam bahagian ni kita akan nampak ikon ni so kalau anda nak uji gunakan gambar pun boleh jawapan dalam bentuk gambar pun boleh tak semestinya dalam bentuk teks sahaja Kemudian pastikan required ni ditekan ataupun di di diaktifkan, diaktifkan sebab kalau kita tak tekan required ni, student boleh skip soalan tersebut. So tak ada fungsi lah kan kalau kita tak benar tak, tak wajibkan mereka menjawab soalan ni. So tekan answer key. Answer key ni adalah jawapan yang betul. Contoh jawapannya ialah angry. Kalau anda letak sini satu markah, letak saja kalau nak bagi dua markah pun boleh terpulang yang ni yang selalu missing kita kena add answer feedback lebih bagus sebab kalau salah tu kita kena sebut contoh yang salah tu these words are noun umpamanya bagi sedikit feedback correct answer yes feelings are usually adjective contohnya lah bagilah sedikit feedback kalau anda rasa apa penerangan secara teknik tak berapa berkesan, anda nak bagi sedikit penerangan lanjut, boleh tekan link. Boleh bagi bagi link kepada um, bahan-bahan um, yang lebih sesuai ataupun uh, video yang sesuai. Klik video, cari video di YouTube umpamanya and then letak di sini. So, bila jawapan tu salah, dia akan dapat yang ni. Bila jawapan yang betul, dia dapat yang ni. Okay. Yang ni fungsi feedback yang kita selalu tak letak. Tapi bagi saya kalau anda nak belajar-belajar sendiri, ini adalah fungsi yang baik anda dan anda tidak perlu uh, terang satu-satu kepada pelajar. Okey, cuba tambah lagi soalan. Saya tambah soalan grafik sedikit. Contoh saya letak gambar ni. Kalau anda tak nak upload gambar daripada desktop, anda juga boleh cari daripada Google Drive, Google Image Search semua lah. Alright, kalau nak boleh kecikkan sedikit kalau nanti terlalu besar okay, bagi option dia baik so macam biasa pastikan tu jawapan tu ada feedback tu ada contoh okey kita bagi sedikit feedback anda nak kalau anda nak bagi lebih pedang lanjut pun terpulang okey okay. pastikan markah tu ada contoh satu dan kemudian uh, ah, required ni jangan lupa right? okay, buatlah seterusnya jawab, uh, lebih, lagi banyak quiz yang anda nak uh, anda boleh letak teks ataupun bahagian section kalau nak contoh kalau ada dua bahagian boleh pecahkan bahagian tekan yang ni so dia akan keluar section 2 so dia akan keluar section 2 anda boleh type saja section uh, contoh quiz 1 part 2 okay, kalau nak lah tapi biasanya kalau quiz kita hadkan dalam maybe 10 sampai 20 soalan tak perlu terlalu panjang tapi kalau nak panjang juga lebih sesuai kalau kita pecahkan bahagian dia untuk memudahkan pelajar pastikan anda namakan kuis ni juga kuis 1 topik 1 contohnya semak setting anda pastikan collect email address ni ada alright maksudnya kalau kita tak enable yang ni Google Classroom dengan um, Google Classroom dengan apa tu tak dapat semak. okay? Limit to one response. Lepas tu respond receipt kalau nak always. Maksudnya kalau dia dah jawab dia akan uh, pelajar akan dapat respon juga yang dia dah jawab. Okey. Station kalau anda nak show progress bar tu ada bar yang menunjukkan uh, apa tu? Uh, progress boleh enable And then boleh juga shuffle question order kalau nak. Maksudnya susunan soalan tu dia akan uh, dipaparkan secara random ataupun secara uh, rawak kepada pelajar. Untuk bahagian quizzes ni pula, kalau anda nak release grade terus, boleh immediately after each semester. Kalau dia dah submit tu, dia boleh terus dapatkan grade dia. Kalau tak, anda boleh review dulu. tu pulang. kalau anda rasa tak nak bagi tahu grade dia terus ataupun markah dia terus, anda boleh tekan later. Tapi biasanya kita bagi terus lah kan? Ah, sebab nak mereka semak sendiri dah save semua pergi balik ke Google Classroom ah, nanti tajuk ni dia akan tukar automatik tak apa so ap, tadi saya ada dua soalan total point saya dua so pastikan di sini total point dia sama kalau tak nanti ada konflik alright pastikan tajuk pun diletak dengan betul quiz 1 topic 1 apa-apa sajalah Okay, please answer they squeeze below okay so letak di topik yang sesuai contohnya topik satu. uh, no due date kalau ada due date tekan due date lepas tu set due date contohnya bagi sampai esok 21 assign Okay, quiz 1, topik satu dah ada. Sebelum kita teruskan, cuba kita tekan edit tu sekejap. Baiklah, pastikan grid importing tu ada dah di enable takut nanti dia tertutup uh, sekali lagi fungsi ini hanya untuk Google Classroom sekolah ataupun universiti ataupun organisasi ya untuk personal account tak ada okay, dah selesai kita tengok apa yang pelajar nampak so bila pelajar dah masuk dia akan nampak quiz ni nampak tak dia belum mark as done so dia belum jawab so kita cuba jawab so dia masuk quiz Okay, masukkan email dia. Okay. Lepas tu, eh, jawab soalan dia lah. Okay, jawab soalan tu. And then tekan submit. Okay, nampak tak dia akan tekan view score. Dia akan nampak score dia. Nampak tak feedback ni? Ah, so, kalau kita balik kepada assignment, kata, kalau kita Refresh. Nampak tak dia dah auto turn in. Nampak tak? Dia dah auto turn in. Kita tengok pula paparan guru. Kalau kita pergi ke quiz yang tadi, kita akan nampak yang satu dah graded. maksudnya dia dah automatic graded. So yang ni contoh paparan dia lah. Markah yang pelajar saya ni tadi dah dimasukkan daripada Google Form ke Google Classroom. Tapi misal katalah bila anda buat ni, yang ni tak keluar, kita hanya perlu tekan import gate di belah sini. Alright import grade ni akan import grade daripada Google Form tadi. Tapi terdapat beberapa syarat yang bagi, macam saya kata tadi lah. Bila kita setting form untuk quiz tu, pastikan hanya satu respon yang dibenarkan and then uh, email yang digunakan tu adalah email yang sama untuk uh, yang digunakan dalam Google Classroom. Kalau tak nanti dia ada konflik, dia tidak dapat ambil markah tersebut. Bagi mereka yang menggunakan akaun uh, Google Classroom Personal adalah lebih baik kalau anda tambah satu soalan tentang nama pelajar. Sebab kalau dalam Google Classroom Personal yang tidak melalui akaun sekolah ataupun institusi pendidikan uh, Kadang-kadang kalau tak letak nama ni, anda tidak dapat match dalam Google Form dengan dalam Google Classroom Walaupun dalam Google Classroom anda boleh tengok satu-satu uh, Kadang-kadang terlepas kan sebab kita tak, tak, tak dapat kena pasti email pelajar Satu lagi kelebihan kalau kita tambah nama di sini untuk mereka yang menggunakan Google Classroom Personal ialah Uh, kita dapat export uh, responses ataupun quiz yang telah dijawab oleh pelajar tu bila kita buka nanti kita akan nampak uh, kolom total score dengan pelajar sekali nampak tak so kalau kalau kita terpaksa key in secara manual sekalipun kita dah ada dalam bentuk excel yang nama dengan score sekali so kita tak perlulah macam uh, klik satu-satu dalam Google Classroom untuk semak markah pelajar. Ini salah satu cara untuk bantu mereka yang menggunakan Google Classroom Personal lah. Sebab kalau Google Classroom Personal, kita tak ada fungsi import grade secara terus. Baiklah, itu sahaja tentang quiz assignment yang ada melalui Google Form ni. Uh, anda boleh cuba. Kalau ada soalan, boleh tanya saya lagi. And then, um, jangan lupa tonton juga ah, video-video uh, saya yang lain tentang Google Classroom. Terima kasih.